あ、あいつってば、シャリンガンで、リンネガンが繋がってて、左目と右目で、えっと、左の胸に杭が刺さってて、えあつ。落ち着け何言ってるかわからんぞ右目がシャリンガン、左目がリンネガン、左胸にペインと同じ杭か。なるほどね。さすがだな、カカシ。すごい理解力だ。